大家好，我是陈老师，欢迎大家今天参与我们的直播。那首先老师说一下，我们的春季南北斗补运法会，它已经截止了。其实老师有偷偷留，不是啊，就是把它延后到刚刚才把它关闭呀。那所以说已经截止了啊，明天我会正常的举办。那我们清明法会啊，会延后到明天晚上截止，但是明天晚上之后呢是一定要截止的，不然老师太多事情要筹备，来不及。 那这里呢，老师必须很抱歉的跟大家说一件事情，是这两场法会，就是我们春季的补运法会，还有我们清明的回向法会，这两场法会是我们最后一次采取水洗的方式办理。为什么呢？因为物价涨得实在太厉害，老师啊也是呃尽可能的坚持了大概已经有四年，让大家水洗。 那这个再继续水洗下去啊，老师这个从清贫要变成赤平了，好吗？啊，也没有了，开玩笑的啊，就是说啊，这个这个这个这个有点入不敷出的味道了，所以说呢，在下一次法会开始啊，就是我们的端午的补财库法会开始。 每一场法会，依照它的性质的不同，会有固定的金额，你也不用说多付，你也不用怕少付，啊，我们就用固定的金额了。啊，这个就非常抱歉，请大家多多包涵。老师很努力想坚持四年，虽然希望想要继续坚持下去呢，无奈 <laughs> 无奈这个成本考量啊，不好意思，说以后呢，我们就变成定额了，好吗？ 好，那我们今天主要讲的事情比较多，所以老师增量了百十五十百分之不是百分之十五，是增加了十五分钟的时间。那首先呢，我们先把怎么样呢？先看一下我们追加节目的内容，就是啊，老师现在已经把我们的 Chat GPT 哦，已经整合到我们的微信公众号里面。哎，好像荒废很久，是老师还没找到用的方法。那现在呢，有用的方法了啊，不是看老师视频什么的。现在最主要的啊，是给大家免费使用。 把 ChatGPT 啊整合到我们微信公众号里面，让大家可以体验一下智能机器人的实际使用的感觉。但这个免费啊，其实也不是老师只是负责技术啊，其实老师已经支付了好几万的台币建立起一些系统还有设备，未来还要继续付费下去，因为设备它是要钱的。那当然，他一般的人可能说啊，那网络上都有教啊，这个不用这么贵。是是，本原来开始是不用这么贵，我一开始也是这么想。 但是呢，因为老师在公布出去的时候啊，有很多朋友一起来去使用我们的微信公众号，然后来去做这样子的与智能机器人的对谈，所以说呢，刚开始的第一天呢，就造成了主机的宕机。好，这个老师是必须要自己提供那个伺服器，哦，就是它的一个服务器，来当当做一个转接点，不然你觉得怎么可以不用可以用到 Chat GPT 呢？好，那这个这个方法是合法的，也是照着微信他们可以接受的方法去做处理的。 那所以是说啊，第一天就宕机了，老师后面啊就决定继续花钱，对不对？哎，用能用钱解决的事情都是大事，好吧？ <laughs> 哦，那提升一下资源跟品质。那随着使用的人变多啊，当然老师可能也要继续的投资进去。那既然说免费啊，其实各位啊，在每一次在公众号里面去用跟那个我们的智能机器人呐，就是智能陈老师 <laughs> 用 ChatGPT 来问问题啊，你每一个问题啊，其实都会多少哦产生不一样的费用。 这个费用不用担心，不会哪一天跳出来一个，哎，继续让你付费没有？哦，这些钱老师自己就吸收了。当然，老师也是清贫的， <laughs> 清贫的道士，所以是说呢，老师也有预算的考量。所以说呢，这个预算花到一个地方啊，可能就没办法支撑下去，就会暂停一下。而老师花钱做这件事情啊，对老师有没有好处呢？啊，很多人会讲说，哎，那你做这个事情，天下无利不起早，对不对？ 你等这里有什么好处呢？哎，肯定是没有的哈，这个是一个没有收益的事情，纯花钱的行动。那因为各位也不可能，因为是说你用了这个老师的公众号，然后跟 AI 讲话之后，然后跟老师产生其他付费吧，也不会嘛，对不对？但老师还是希望哈，因为这个是一个划时代的一个，我们可以说它是一个类似奇异点的东西。老师非常希望啊，老师的粉丝，老师的一些好朋友们，你们都可以透过这个去了解到什么是 AI。 ChatGPT 又是什么样的东西？它在我们的未来的人生里面，除了我们人际关系之外，我们还有一个非常重要的要点，那就是懂得如何跟 AI 来表达自己的需求以及体验之后，未来可以知道怎么样利用这些类似的工具，哦，然后这来去让给自己的人生有一些职业上的帮助，或是未来人生上的规划啊，比如说金玲老师他做的这个 AI 的绘图。 那很多朋友就是会去委托他去跟他说，哎，我应该怎么跟 AI 去研究啊？怎么样让 AI 采出这个图来？哦，这些其实都是需要人与 AI 之间的沟通对话啊。就无论是人跟自己，还是跟 AI，我们都是透过对话来去取得了更进一步的成果。所以是说啊，老师现在想尽办法啊，就是已经脱离这个网络产业很久了，但是老师还是尽力的把它整合到了公众号里面。 就是希望能够添气各位的生活。你把微信打开，点到老师的公众号，你就可以直接跟他产生问答了。尤其最重要的事情是，如果你是在中国以外，当然你可以自己他们网站去用啊，反正免费嘛。但是如果你的坐标是在中国境内的同胞，你也可以使用老师的公众号之后，你可以直接体验什么叫 Chat GPT 它的效果。未来它跟在中国境内，它有开放一个叫做百度文心一言的类似 Chat GPT 的东西。 那它这个两个地方会有什么样的差别？而当然了，老师既然在做这方面的研究，老师实际上也是文心一言的封测使用者，所以老师现在是可以使用文心一言的它的一个那个 AI 的模语言模型。那目前来看，文心一言的 AI 的反应啊，它是比 ChatGPT 更快速的，但是回答的内容啊，就有显著的差异。我们举个例子来说。啊， 目前，ChatGPT 啊，大概是属于中学生的等级，就是他他回答话的模的逻辑跟他的一个表达能力，大概是属于中学生，大概初一或初二这样的等级。那么文心一言哈，他的表达能力在大概在哪里呢？哦，这老师个人的使用的一个概念呢，它大概在于小学三四年级左右的表现，啊，不会一二年级，一二年级那个讲都讲不清楚，那不会哦，三四年级有点小大人的感觉的时候。而这里老师要说一下关于我们这个。 这个 AI 的公众号啊，各位问他问题的时候有一些注意事项，这个地方就很重要了。因为这个老师要跟各位讲如何跟 AI 对谈，那你要怎么采取适当的对台方式，你比较可以很快的得到你要的答案，而比较不恰当的跟 AI 的问答方式啊，就像什么呢？举一个例子来说，就像我们男性朋友，对不对？ 在你女朋友或是老婆的周期来的时候，你直接打电话跟他讲，你多喝一点热水，对不对？哎，什么样的结果呢？看，听起来好像没错，喝热水的确可以缓和，但是实际上你是走了一个自我毁灭的道路。这样各位懂老师的意思了吗？啊，我们就建议老师的一个微信公众号的核心啊，也就是 Chat GPT 的网页版对谈方式，我们来做一个范例。所以老师现在要切一下画面哈，我们切一下画面，就是说我们看一下哈，老师在这边的就是老师的 Chat GPT。 那老师的公众号里面所用的 ChatGPT 啊，它是三点五的，所以我们看到这边三点五。但是老师是可以用到四的，哦，它有它有它的区别哦。老师可以用到四，因为我付钱的，有没有看到 Plus，有没有看到 Plus？就是老师已经付钱了。为什么要付钱？你要懂了它，你才能够去理解啊，我们的一个它的变化在哪里。那么这个东西啊，第一个就是怎么样呢？第一个我们要先去了解的一件事就是说。 理论上，ChatGPT 的网页版，也就是我们现在看到这个东西，你跟他讲什么，他对话结果是一样的。哦。当然有些人是之前我们说过，每一个人问他的状况，依照他的一个问的人的不同，他应该会有不一样的答案。但是呢，现在他好像有一点改变了啊，就比如说什么呢？比如说我们打一个“为什么我这么帅？”哦，这个帅哈，哦，那他就开始回答，哦，他就开始回答一样的回答这个问题。 好，那我们先把它占中止，我们再回来再问他一次。哦，各位，有没有看到一样的，现在看出现的跟我们之前的节目里面产生不一样的事情，就是他现在已经会开始哦，有有一模一样的字出现，也就是是说，他他已经会记忆起来别人问过他的事情，而他已经这个这个问题的答案，对方没有说啊你是错人讲的不对，所以说他就不会去修正，他会尽快的把这个答案回归给我们，所以说他现在已经会。 同样的问题会有一模一样的答案，之前我们在给各位看的时候是不会有一样的答案的，所以说啊，这个东西我们现在知道是说它现在的模式已经不是单纯的，哦，单纯的，就是说我们可以看它不同的表现，所以说它答出来问题就有可能就是别人问这个问题，但是呢，他他的答案是错的，但是对方已经觉得游戏而已，我也不想跟你对谈，啊，错了就错了吧，本来也不关我的事情，所以说他答出来答案也有可能是错的。 而我们在看这个 AI 的那个 ChatGPT 这种类似的语言模型的时候啊，我们要知道这个访客问题的范围啊，它其实是有一个限制的。也就是说什么呢？像我们刚刚看到一件事情，就是它每一秒最多两个字。各位有没有发现它这个数字？比如说我再问一次，各位你可以看，它每一秒大概已经有没有觉得第三次就开始变快了，对不对？哦，它一般来讲一秒钟大概就两个字，哦，就两个字。它然后慢一点的时候，它可能是每两秒一个字，但是。 如果是说它已经有类似的答案出现的时候，哦，它就会出现的比较快一点，那它的状况就是会变成这样。那如果你回答之前，它你这个问题是涉及了创意或是发想的文案，它就会想一下再回答。这个想一下哦，按照你的网络速度不同，或是它那个尖峰时间的不同。 有时候快，有时候慢。比如像过去老师在问他问题的时候，我可能等十秒钟，他才慢慢出现这个文字。所以说，啊，各位，如果你在跟这种无论是老师的公众号，或者是未来任何的语言模型，你在问他事情的时候啊，你不要逼他去出一些长篇大论或是一个论文型的一个作文。你比如说什么呢？比如说我们今天要他讲怎么样？来，我们今天给他一个题目，什么样题目呢？哦，哦，这个速度是比较慢一点哦，因为。 论述《论语》的严格跟变化。好，那这个东西呢，我们先把它停起来。那你就该改改个什么叫你对《论语》跟外星人之间的关系？哦，啊，这个他还可以回答出来，蛮还蛮厉害的。论 <laughs> 语跟外星人之间的关系。哦，说在这个状况之下的时候，我们给他的的问题啊，比如说一样的问题的变化，那详述五千个字。 各位不用担心，它不会真的出五千个字了。好，但是我们可以看到它的速度是开始有一点变慢了。为什么？因为它要开始去做，说它能不能出到五千个字，那后面就开始去去去做 run。但是它会不会说出现五千个字呢？事实上是不会的，因为呢，AI 啦，AI 它的一个在每次回答的状况之下，在过去老师在看它城市码，在架这个系统的时候，老师看它的城市码是说，它最高只能输入大概一千个字元。 一千个字元是包含标点符号，就是英文字哈，一个英文字大概就是你就是一个一个字元，它最多只能出现一千个字元。那到今天老师在问他的时候呢，他已经可以产生了大概二零四八个字元啊。比如说我们现在看到他现在卡住了，对不对？卡住意思就是说，你看他到这个现在来讲，他大概已经已经怎么样？已经到大概在五百个字左右。他到五百个字左右的时候，他就会宕机哦，他就不会再输出了。各位懂老师的意思吗？ 啊，比如说我们在说继续，那我叫继续。所以在继续的时候，他才会在，他才会再继续下去。比如说看《论语》的有没有？所以说，你各位你在使用老师公众号的时候啊，你在问他问题的时候，你会觉得你会觉得他怎么都不回答，然后叫你输入继续。最主要原因是因为，无论是老师的公众号或者是网页版，它都必须这样子去打字。其实，在老师的系统的后台里面是看到这个字在跑的，但是呢，因为公众号它就属于像我们的使用在微信一样，你打完字之后按送出它才会显现，但是呢。 但是呢，他在不断的去回复到系统里面，老师的服务器里面的时候，他的确是一格字一格字产生，但是他没有说完之前，他是不会回去的。所以说，你问的问题，如果他是超过多少个字，超过了五百个字以上，他才能回答完的。那第一个，你可能一直问，叫孩子说，会让你继续继续继续，请输入继续。但是呢，他并不会有实质的。 实质的怎么样？立刻给你回出来的答案，那是因为它的后台后面呢，还是继续在这样子去去出现这些字，所以是说它不会一次讲超过啊五百个中文字以上的答案，这个是设定。那老师到后面呢，其实不知道后面可不可以调，老师后面再调看看。但是老师不建议你在使用这种语言模型的时候啊。 你要把他的字是让他讲一个很长篇大论，因为没有意义。因为你在回答的时候，他半路可能就宕机了。他一宕机，你一直不再按继续，他也不会再回答你。为什么？因为他系统没有办法去处理过多的字源的时候，微信公众号会把前面的字给全部铲掉，只留后半部的字给你。所以是说，我们可以换了一个地方讲，就是说，我们一开始就给他指定的字数，不要让他写长篇的作文，或是你让他写一个大纲给你。好，那你再记住这个大纲去发想。 那问这个大纲第几点要怎么写？比如说什么呢？比如说老师准备一个题目，好，比如说我们今天做作业，好不好？我们就跟他讲很简单的事情，就是你给我一个《前出师出师表》的大纲，《出师表》嘛，然后又讲了诸葛亮写的《出师表》，有没有？在这个状况之下，他是不是就很快可以给你出现答案？那这个在老师的公众号里面，他会没有反应？为什么？因为他在后台产生这些字眼，那他可能你看这个时候可能已经十秒钟了，他还在继续写，所以说你的公众号里面你是看不到他回来给你这样的结论。 好，那到这个地方，你可能等了二十秒之后，哦，它可能出现这一些之后，那么你再按继续的时候，它才会出来啊，因为它这个是在五百个范字范围之内啊，就说这还 OK。那这个是主要是以文字部分，如果你问他的是 c o d i n g 比如说就是问他城市码的部分，那你真的会写城市的，比如说你要问他 C 语言或者是在他 Pattern 或是在任何的语言状况之下，你就要去写，它是写的出来的啊，它是写的出来的。哦，比如说那这这个这这后面那个可能不大好举例哈，本来想说用个掷骰子的。 所以说啊，我们看到这个前出师出师表大纲啊，它就是很快会给我们这个答案。但是我们换一个问题去看，好，换一个，其实老师在问问题的时候，在测试他的时候，都喜欢讲一些蛮蛮有趣的事情。《大藏经》对于基督教的影响，哦，这个东西就变成是说，他他要叙述的时候，他就会变成很多很多的一个不同。好，各位你看到他，在他现在显示大藏经》对基督教的影响。那我们现在这个这个 ChatGPT 的版本啊，是。 三点五版哈，它 model 是三点五，三点五版本。那老师的微信公众号是三点五 Turbo 版，哦，也是一样，是差不多版本。那我们现在看到这个地方的时候，我们就看它现在最新的版本啊，其实是 ChatGPT 四，哦，四，第四的版本啊，据说是最高级的。然后各位有没有看到，它就回答就会变慢了。各位懂老师的意思吗？好，它在 ChatGPT 四的时候就变慢。第一个，现在使用四的人很多，它的系统的压力也会很大。但是呢？ 你给他这样子的一个论文型的题目的时候，他的回答就会变得比较比较缓慢，去给你答案。好，比如说，我们先来看到啊，各位，你看哦，刚刚问题是《大藏经》对基督教的影响，他就很简单的回答你，《大藏经》是中国佛教经典之一，然后开始阐述。但是呢，你在这个试的时候哦，在试的时候，它就变成不一样的结果。哦，有没有？像刚刚刚讲过说，这边就变快了，对不对？ 因为我们刚才已经问过他，他其实刚才已经在跑了，所以说他他现在等于说他在重跑一次，所以说你看他在三点五跟四的状况之间会不一样。但是其实我们今天不是要看他内容啊，好，各位不要去专注这个他讲的一个内容，最重要的事情是是说，我们今天问他事情的时候，你一定要给他一个比较好的一个字数的限制，最好的东西就是你指定他在一定的字数里面来去。 叙述啊，我们想要知道的答案，比如是说什么呢？我们就用我们现在最后一个举例，好吧？我们做一个举例啊，先把它这个还停不掉啊，已经结束了。好，用一百个字叙述旧约，啊，打错，旧约圣经的核心价值，好。 有没有看到啊，用一百个字的时候，他是不是就很快？因为他觉得一百个字里面，我叙述起来没有什么太大的问题，我就不用我不用去猜，是说你到底想知道我要跟你讲什么。所以说，你看这一百个字里面呢，就算是 ChatGPT 四，它也是很快就有这个答案。它一样的问题，我们用一百个字去叙述旧约圣经的旧约圣经的核心价值。哦，看哦，我们看第一行啊，旧约圣经核心价在什么？创世纪出埃及记好之类的。我们看看四是不是一样的？ 哦，哎，跑不见了，这边怎么不见了？哦，这个是四 G B G B 四。哦，这个又在重新响了。哦，讲核心价值，他又开始响。这个就是 <laughs> 四跟四跟三点五，三点五是比较直观式的回答。哦，哦，刚才他是刚才是核心价值包括什么？所以是说他的，你给他一个字数的限制之后。 然后你就让他给你的答案状况之下，那他的独创性的文章，他就可以在一定的时间之内取得你要的答案。那这个时候你在你觉得这个东西回答你不满意的时候，你再又再去问他是说，就你刚刚所回答的一个内容，你再告诉我用一百个字告诉我，我现在想知道的是另外一个问题。 各位同学，老师的意思嘛，你要去引导他，因为老师跟他说过，他是像个中学生，他既然是中学生的时候，我们他就没有办法太好的组织他的一个语言能力，那这个时候他就必须要受到别人的引导，他才能够不断不断的一个继续下去。 所以是说，你今天如果一直教他不断的继续，他后面出来的文章基本上是没有什么太大的意义的，因为它是为了讲而讲，就像你小孩子在跟你顶嘴，讲讲做错事找理由一样，它是一个不断的跟你讲理由，然后一讲讲讲到后面去，那其实整个核心的思考就会过了。但是我们知道一件事情啊，好，当然我们可能会说，我把它切回来哈，不然耽误到我们今天的其他的内容。所以说，我们看到这些人工智能呢，像刚才老师给各位看的 ChatGPT 四的话。 有人是说啊，他可以回答这个美国的律师考试啊，而且他通过率百分之九十。那既然你就中学生，你为什么只有百分就可以达到百分之九十？他等于说他是大学生的的能力啊，甚至律师考试他都可以通过。那是因为律师考试或者是这些所谓的一些大学入学考试，他都是有答案的。你问他一些有答案的问题，比如是说初中一年级的英文要怎么样学习比较好，或是你叫他翻译一段故事。 这些东西有确定答案的东西的时候，哈，它是可以完完整的回答。那那你也你不要去尝试使用，是说什么样？你给他一张图，然后叫他分析这个图的内容，这个现在的 ChatGPT 是没有办法达到的。有人说可以，但是老师事实不可以的，说他只能面对到你的文字。 而老师，像这一第一节，我们要跟大家讲的问题，其实是在于，我们对人工智能去沟通的时候，你要把它当小孩子，而且你一次问他，一定要问他简短，而且你想要知道的答案的内容，你可以说他错，你说他错，他就会把错误答案去回去反馈给他的一个和他的这个主机，然后告诉他这是错的。那它的使用，它的设计者会不会改正？这个我们不知道，但是目前来看，它是有逐渐在改正的。 所以说啊，各位要尽量的去使用哦，无论是老师的公众号，或者是你在在中国以外地区，你用 ChatGPT，尽量的去使用它，不要是说我们今天我知道这个东西，但是我不知道怎么使用它，但是我也觉得我不需要。你要愿要去用它，无论你天马行空遇到什么问题，你尽量的问他，你问到多的时候，你就慢慢懂得怎么样跟他沟通。因为我们未来包含我们可能坐车啊、吃饭，你可能或是任何的食衣住行的内容，所有的一切。 你都需要通过 AI 来跟你去协商，然后去帮你去执行这些东西。这个事情大概十年之内会在我们生命中的各个角落都会出现。各位不要去怀疑这件事情，好，这个是很重要的一个问题，千万不要怀疑老师说了这件事情。为什么呢？因为老师之前有跟各位去说过什么东西呢？比如说我们的推背图，对不对？推背图我们讲过了，那个未来是 AI 人工智慧所掌握的世界。那这里我们会谈到。 所以说，你这个东西像手机一样，过去可能二十年前我们手机可能是有线的，通打电话啊，传传的一个简讯哦，那连 line 都没有状况之下，现在我们没有手机反而是不行的。过去是一个一个时尚的标配，我有一只手机，我有一只大哥大，我有个行动电话，对不对？但是现在不是一样哦，现在 AI 就是变成了好，为了跟现在手机一样，你是不能没有它，因为你没有它，你很多事情都没有办法做。 这是一个很重要的事情，所以说啊，在中国的朋友啊，各位你可以试看老师的公众号。那如果在中国以外的，好，请自己可以上网 <laughs> 去去找那个 <laughs> 那个那个那个 ChatGPT 的官网啊，尽量去实验它啊，把它做书签，然后每天有什么问题你就先问他啊，这个是一个很重要的关键，好吗？好，那我们这个这段就到这边为止哈，这个东西我们讲太久的话，我会完全排挤到后面的，就即使是我加十五分钟也是讲不完的，好吗？好，那我们继续下面的一个问问题哈。 好，我们来看一下这周的世界局势的变化。首先，啊，我们来看到中二会谈之后啊，我们看到新的世界局势。首先呢，我们先看到欧美的金融局势啊，到底会变成什么样的结果呢？是会像美国官方说的，美国的熊市已经触底，接下来就要复苏，还是这里只是虚晃一招，暴风雨前的宁静呢？以我们频道的老朋友啊，在看这个问题的时候啊，只要你看老师的各种节目够久，然后那这个时候你比较会有一个另外一个想法的浮现。 那就是什么呢？那就是我们看这个问题的时候啊，它或许不是这个问题，而是其他问题的变量，那是与其他问题所产生的共鸣或是共振，而不单纯只是我们所看到的、所了解到的单一的问题的产生。那那个是什么呢？那就是欧洲的金融体系的问题。目前，瑞士的瑞银跟瑞信，以及德国的德意志银行，现在也是属于欧美地区的金融高风险区域。 这个风险值啊，你要说它高，它也真的很高；你要说它不高，那这个影响层面也是很有限。为什么这么说呢？因为对一般的投资人来说，如果单纯以品牌与信任来进行金融体系的操作自己的资产，那风险是很高的。而为什么说它影响的层面又是比较有限的呢？因为很多高资产的存户，包含亚洲区域的大资产存户。 都早就开始挪移这些地方的资产出去到其他地方，所以影响的人大概都是资讯落差或是比较守旧的客户，比较保守的，它的影响层面会是比较大的。而为什么瑞信跟瑞士银行这次出现流动性的危机，而它的大股东沙特的油王，对不对，却没有来增资去协助瑞信度过难关，反而是撤走了大量的资金呢？ 这个问题啊，我们其实在去年的直播里面就已经有提到了。那是什么原因呢？那就是乌俄战争一开打没有多久，美国就要求瑞士选边站，把俄罗斯的政商啊，无论是政府或者富豪的资金都给他冻结了。说是冻结，那等于跟被没收是没有什么两样的。而这个举动啊，我们当时也有说过，这会给瑞士的金融相关产业带来很大的信心危机。 因为瑞士这个国家已经无法说自己是永久的中立国，把钱放在你瑞士啊，根本比不了把钱放在家里安全到哪里去？你放在家里的保险库啊，我还可以看到它。但是呢，你今天如果放在瑞士这样相关的金融体系里面呢，你可能瞬间就失去了你所有的资产的价值在里面。为什么是所有的？因为瑞士银行它本身就是完全依靠“信用”两个字来作为世界富豪。 资产跟资金安全的保证，永久的中立国也就代表它应该是要永久不选任何边，也没有任何立场，也不会参与任何国际上的纷争，是全世界都应该要信任它的资金跟金融的世外桃源。原本应该是要这个样子的，但是乌俄战争一爆发，这个美国的压力之下，瑞士的政府脑袋不知道是吃了什么滴滴 t 既然妥协了，这一妥协啊，加上以前美国的金融干预，要求瑞士交出犯罪者的金融资讯等等的问题，这已经形容瑞士不是一个一个真正的一个中立国，它没有所谓的真正的中立国的信用，它可以随时因为任何外国强权的干预而让它的客户可能会面临到血本无归的结果。 所以现在就导致了一个问题，那就是瑞士的金融体系的钱早就在这个瑞信或是美国的 S V B 那种系股银行问题爆发之前就已经大量的流出了，而银行体系的钱流进流出这是很正常，其实也没有什么好在意的。但是没有想到的是，这连钱呢，这钱流出的多，进回来的又变少了，这就产生了流动性的危机。而为什么会产生危机呢？那又跟川普老先生的 Q E。 的政策又是息息相关的，为什么呢？因为川普老先生的政策就采取接近零利率，把大水，然后这个资金的洪水啊漫灌到了整个市面上，那么全世界的金融体系啊都已都都已经充满了这些的现金，而不是只有美国的金融体系。 那么，在这个情形之下，就发生了啊，很多的银行他收到这么多的热钱，那他就产生了手中的钱变得太多，很烫手。所以说，钱如果没有办法在手上，又变成更多的钱，那么对银行来讲，我有很多钱就变成烂头寸，因为我是必须付一定的利的利息是给我的存户。所以说呢，这各地的银行就开始想办法把钱借出去。 那么这个时候，呃，例如 S V B 银行就把钱一方面融资给了新创公司，协助他们创业。第一个方，第二个方面呢，就是说，哎，我资金也是需要安全，所以说我购买了美国的公债，因为美国公债跟当时的利率比起来，美国公债是比较划算的，因为接近零利率的时候啊，一点多趴的美国公债是一个很好的投资，一个良好的一个资产。其实。 美国债券它还是个良好的资产，问题就是它现在产生了一个卡在那边，没有人可以把它变成现金，就是把它变成现金你还要亏本的状况。所以 S V B 买了大量的美国的公债啊，看当时看起来的确是一个很好的结果，但是后面它的一个失控的状况啊，变成了 S V B 跟其他的银行一个噩梦。而在另外一个方面呢，瑞信也是一样，他把钱花出去，但是没有获得一定的回报。 导致长期的资本流动产生的问题，而这个问题又势必需追溯到更久远以前的事情。比如说什么呢？比如说二零二一年的三月，因为美国制裁中国的科技业而导致的中国概念股的期货爆爆仓事件的发生。这个当年有参与金融事件的，就应该所知道这所谓的中概股爆仓事件。 这里老师说一下，如果老师现在说了这个中概股爆仓事件，你完全没有头绪，你根本就不知道这件事情，但是你却有钱放在这个金融股市的市场里面，那么老师可以告诉你，你这叫做盲投，因为这个是大事件，你现在所以这个都不知道状况之下，你现在只是凭你的感觉，凭你的运气，凭你跟你的所听到的消息一面在操作。 这个叫做投机，哪天运气不好你就出事情啊，这个是理所应当的，就跟掷骰子一样，什么时候赢不知道，你可能前面五十次输，后面一次赢，再再输五十次都有可能。但是你把它变成一亿次的时候，你就是半输半赢了，对不对？所以说，呢，叫博弈，而不叫做投投投什么不叫投资理财。而在二零二一年的中概股事件里面呢，瑞信它当年因为这个暴期货暴跌，导致他们自己爆仓的事件的产生呢。 瑞信就已经在这个事件里面，它亏掉了多少钱呢？它已经亏掉了四十七亿美元。亏钱也没什么啊，就算是银行也是一样啊。做投资是有赚有赔，没有说给你稳赚的，说银行也会亏，这个很正常，这个没有什么问题。但是问题是在于当时的瑞信的年度利润，它只有三十八亿元，但是它亏了四十七亿元。各位懂老师的意思吗？赚的不够你去亏。 说这里面也就是说，瑞信基本上的杠杆开很大之外，投资的部分它也没有做好风险控管，所以当它发生问题的时候，就是赔了个底朝天啊，赔到你裤子都不知道跑哪去了。而瑞信的问题又不是只在这里，瑞信又因为英国的一家供应链金融企业叫做格林希尔资本暴雷而倒闭，而这家公司之前不断的发放这些贷款，并且打包成为金融产品出手。 简单来说，就是次贷风暴的那种东西，就把这些债券变跟贷款整合起来，变成一个债券啊，然后再把这个债券变成一个证券化，然后把它变成什么？把它变成一个就是雷曼兄弟那种状况之下啊，去卖给别人。所以说呢，瑞信也没有从之前的零八年的次贷风暴里面知道这个东西是很危险的。然后呢，瑞信又设立了四支供应链的金融基金。 来投资这个格林希尔资本所卖出的这个贷款出去的债权凭证，这懂懂懂老师的意思吗？所以说这顿操作下来猛如虎，透过刚才讲的很复杂的层层转包，整个风险就不会出现在账面上。最终当然也跟次贷风暴一样暴雷的时候，瑞星又直接亏了三十亿美金。那么从这里我们就可以发现，你的内部有问题之外，我们也必须知道。 瑞信本身的业务啊，它也不是针对一般的存户。瑞信本身它是一个投行，也就是投资银行，它的客户主要是对于商业或是创业者来投资。这些风险呢，当然也比一般的商业银行，我收吸收存户的钱，然后呢，我再慢慢的去放贷啊，这个风险是不一样的。所以是说，像这种投资新创公司或者是一些企业的时候。 他赢的时候啊，就股票上市一本万利；但是赔的时候，这个新创公司直接关门走人，那那就变成血本无归。说这个风险的管控重要性啊，对于瑞信这样的公司来讲，它是非常非常之高。但是瑞信本身对于风险控管又是螺丝掉满地，然后就跟系那个系股银行是一样的。人家不是，人家是不当大哥好多年。那但是呢，瑞信它因为风险控管不好，它就是连续亏损几十亿好多年。 而这次瑞幸的问题啊，不是只有他以四折的价格把自己卖给了赌神高进最喜欢开本票的瑞士银行，而是瑞幸所发明哦发行的 AT One 债券直接减记。简单的说，谁买到他发行的瑞信银行的瑞信银行的债券，谁就得到了一张花纹很美丽的壁纸，它完全不能够变现，就直接无效。 那什么是 AT1 债券呢？啊，有些朋友应该很清楚啊，它的中文名称是核心一级资本，它的性质介于债券跟股票之间的一种特别的还是债券，基本上就是银行发行的特别债券，它的利息会比一般的债券哈来的高一点，但是风险也比债券来的高。 主要发行这个债券的目的啊，就是银行来筹集特别的流动资金，就说我这身上现金可能不大够了，哎，我发行这个债券，然后变成现金，然后呢，我给你高一点的利息，然后你你你来把这钱借给我，一样的意思。所以说，根据银行国际资本规则啊，就所谓的巴塞尔协议里面就规定，核心一级资本的比例需要保持在一定的水平以上。 这主要是整合起来让银行有更多的流动性资本，就是我身上有手头是有活泛的啊，我是有钱，我可以进进出出的。这个是欧洲银行的特色，是欧洲专属的特色。那美国方面呢，它是比较是印一些特别的股票去发行，印股票来换钱。好，那而这次的瑞信爆发的问题呢，是即使瑞银来收购瑞信，呃，但是它这个发行出来的 AT One 的债券，它的规模达到一百。 五十八亿的瑞郎，就相当于一百七十二亿美元的 a t One 债券，是全部被认定直接减记至零。也就是说，这一百五十八亿这些投资，一百五十八亿的这些投资人，他是完全的血本无归。也就是说，瑞幸跟你表达，老子已经玩完了，欠你们的我就不还了，但是别人欠我的，对不起。 瑞银他会继续去讨，所以说你原来是跟瑞信贷款的，你这个钱还是要还。但是瑞信欠别人的钱，对不起，不还了啊！我特别债券这 AT1 的范围之内，我就不还了。所以说事情进展到这里，我们就可以很确定是说，瑞士的金融信用大致上已经也差不多跟瑞信一样，差不多要玩完了。而瑞士这个国家的经济啊，也会随着这个事情的爆发，它会慢慢慢慢的走下坡。 为什么瑞信完蛋？瑞银出卖，呃，瑞银出卖客户，会让整个瑞士的经济完蛋？因为我们要知道一点，瑞士本身的经济本身就很弱，它不强大。瑞士这个国家，各位不要想说它是一个白雪皑皑，是一个很高端的一个高进步的社会。你要知道，瑞士这个国家，它的人口只有八百七十万。 而他常年的劳动人口啊，就在里面有去努力啊，去去去去做事情来去换得带报酬的一些劳动人口，大概也只有三百九十万左右。所以说要说它的经济啊，大概就是我们了解就是滑雪啊、观光产业、阿尔卑斯山的少女什么之类等等的，好不好？嗯，好像不在那边， <laughs> 讲错地方了啊，或者一些精致工业，比如说钟表之类的东西。除此之外。 过去让瑞士经济雄厚的哦，就是它的一个金融业，所以说它在欧洲里面它是很有钱的一个国家。但是在这个之前，金融业没有那个一个鹤立鸡群之前，瑞士它是一个贫困的国家。它最主要的经济的来源是什么呢？哎，不是不是牛羊马，也不是滑雪，它是一个出产佣兵服务的国家，也就是瓦格纳军团的欧洲版，懂位懂老师的意思吗？ 哦，那它在它的金融结构啊，在过去是一个还蛮糟糕的状况。所以说，我们就拿现代瑞士的经济数字来看，瑞士本身的农业只占它的 GDP 的百分之四点六，它的工业占它的 GDP 的百分之六二十六点三，而它的服务业啊，服务业它就占了百分之六十九点一。这样各位有没有懂老师要表达的意思？而这个服务业里面，当然吃喝玩乐都有，但是最大中收入的当然还是金融服务业。 所以，瑞士过去可以成为我们刚才讲到的，它是欧洲最富裕的国家之一，有高社会福利以及低失业率。哪怕是次贷风暴也是一样，它都有低的失业率，而且是接近乌托邦式生活的国家。但是，我们可想而知，当瑞士政府在这几年已经是不得已，还不要说不得已了，还是他的领导人脑袋有问题，他屈服美国的压力，出卖他客户的资料。 甚至在开战的时候侵占了客户的资产，然后再几乎用一些类似无赖、老赖的方式去处理瑞信的 AT1 债券。那么我们就可以知道，瑞士未来的国家经济呀，是可想而知会在它吃光老本之后快速的衰弱。一个国家它的衰弱不会很少是立刻性的啊，有了，比如说阿根廷，对不对？现在是惨得要命，是不是？那还有其他的国家，土耳其之类的啊，现在是蛮蛮糟糕的。 但是呢，一般来正常的国家来讲，它的衰败是会有时间性、时间性的，而不是说突然产生这个问题。而瑞士既然已经言而无信，甚至已经快要可以说它是信用破产的国家，那么当它需要资金的使用时候啊，肯定它没有办法获得世界上富豪的青睐，反而是各地的富豪啊，包含最富有的中东的油王、中国的贪官污吏、世界各地的毒枭奸商。 战争的推手的军火商、粮食生产的粮商，这些豪门巨富的资金啊，都会快速的撤离瑞士，宁愿找第三方的国家，例如什么，我们之前就一直在提新加坡，甚至是香港去停泊这些的资金。各位，我们刚才还是去讲一件事情，像瑞信这样的公司，它是不跟一般客户客户往来，而瑞士银行这样的公司，好像赌神高进这种一来一去的啊，可能会跟他往来，但是我们一般老百姓。 哦，他基本上是看不上眼的，因为你的资产太少啊！你开户我是觉得烦，你不要来好不好？之类等等的，所以是说他都依靠了老师刚才讲到这些的资产巨富，而这些资产巨富已经被他吓跑了。那么他以后要再找什么样的资金来去溢足他的金融业，这就有很大的问题。而瑞士本身也没有强大农业基础，所以我们刚才也谈过，它的农业 GDP 是非常低的，或是足以替代金融体系的工业规模，工业规模只占它 GDP 百分之二十六点多。 但是你不可能卖表卖到你可以把这个银行干掉的营业额嘛？不可能嘛，对不对？而它本身的环境跟原物料取得的成本，而且它本身的土地是蛮贫瘠的，所以它也不适合做大规模的工业，气候也很寒冷，那人口也不足以去支撑那些规模工业，所以说瑞士未来必定是国家经济它会江河日下。 或者说现在的富裕，然后慢慢跌到小康，然后再从小康再过十几二十年甚至三十年，就会变成紧巴的日子了。就是软囊羞涩，因为什么？因为没有生意可以做，也没有钱进来，你没有热钱进来，那我要我要怎么活下去呢？为什么呢？因为毕竟金融体系啊，还是一句话，它一旦失去信用啊，基本上就非常困难的继续生存。一句话，谁的钱呢，都不是大风刮来的。 凭啥我一定要放在一个随时会消失、这个钱会被弄消失的地方呢？而这个地方仅靠美国的一句话就可以侵占俄罗斯的国家资产，那么这些地方的金融机构就是一个不能被信赖的金融机构。你看美国能不能叫中国的银行说你要把所有俄罗斯裔的人在那边开的户的钱全部冻结？你看中国理不理他？因为不理他，所以说大家会把钱往香港过去。这样，对段老师的意思吗？ 那么在这个时候啊，德国的德意志银行又出现了什么样的问题呢？啊，这个就是我们现在要谈的。德意志银行啊，它跟瑞信不一样啊，也跟美国的 SBB 的是不一样的啊，这个不可同日而语。虽然都是金融机构，但是完全是不一样的。它主要还是关于大家对于欧洲拼命的升息，大家对于德意志银行你自己的流动资本以及你偿付的能力感到了担忧。 并不是哦，这个德意志银行它实际上有什么样的经营危机？比如它的风险控管不好，这跟其他暴雷的银行啊是有很大的差别。所以德意志银行啊，它的问题基本上最快也得下个月会比较明朗化的情报。这个月理论上啊，对于德意志银行呢，大部分老师目前的推论呢，应该还是只有风声、只有怀疑、只有担忧。但实际上有没有问题呢？这个是一个很大的问号。 而说到这里，我们就必须谈论一下一个很重要的关键，就是在金融一里面所谓的资本失足率，为什么大家会怀疑银行能不能撑下去的一个问题。这个应该有很多的朋友都很专业在这个资本失足率的问题哦。老师这里只是只能用比较粗浅的方式来表达，毕竟我是个算命的嘛，对不对？而且老师的我们这个频道很多粉丝朋友啊，好，比如说老师知道的贵客，老师找找老师咨询过的，我们有交流过的贵客，就有什么呢？就金融双博士。 国际大资本家、银行的高层、创投公司的 CEO，对不对？他一天赚的钱，我一辈子可能都做不到。 <laughs> 或是跨国企业的财务长啊，那这些好朋友，你们就包容一下，好吧？就当背景音乐听听吧。那 <laughs> 这个资本市足率啊，简单的说，就是银行有多少的成本就可以利用客户的存款来进行放款或投资。一般来说，虽然各国的标准不一样，大概银行它的一个标准就是，它可以用。 做他想要做一百块钱的资本操作，我今天花一百块出去投资，或是我去放贷做任何一个可以钱生钱的东西。那这一百块的项目里面，我银行本身我只要有自己有七块钱到十五块钱的成本，我就可以去做一百块的生意。那剩下的钱哪里来的啊？当然就是存款户他的钱。所以说呢，银行就是拿存户的钱去放款给其他的客户来赚取利差，或是拿存户的钱去投资那个国家。 可以许可银行去投资的范围之内啊，也就是什么，也就是所谓的“四两拨千斤”的意思，这是正常的啊。银行它用自己最少的钱去做最大的生意，其实拿存户的钱去做，这是正常的。银这银行它的工作就是调节金融秩序，把有钱人的钱拿去给没钱的人，然后让他们可以做生意，那达到他们的一个一个资金应用的空间，然后再让银行赚了利息，那银行再把这利息分给这个金主啊，这个都是一个很正常的一个操作模式。 而老师这里又必须讲，同样是金融业，银行可以用七块钱到十五块钱就可以做一百块的生意，但是保险公司就不一样。保险公司同样是金融业，它就比较受限制。为什么呢？因为保险公司啊，它在有些有些国家是这么规定的。你保险公司也是金融单位，你想投资一百块的生意可以没有问题，但你必须自己有两百块钱的资本啊。你我有有两百块钱在身上，你可以让你做一百块钱的生意。哦，这个是按照每个国家制度的不一样。 但是最少啊，应该都是你要做一百块的生意，你自己至少你自己自有的成本哦，不是不是那个保护的钱，你自己自有成本，你至少交一百块，你才能去做一百块的生意。为什么？因为保险公司必须它让政府可以确定它可以绝对在任何状况之下，你可以在保护需要理赔的时候，你可以拿钱出来去理赔。所以我们才可以看到，包含了什么苏黎世啊，或者是宝城啊，或是一个安在台湾有安泰人寿啊。 这些保险公司的易主啊，就就有人说他经营不善了等等之类的，他为什么都可以顺利的找人来接手？为什么？因为他卖掉的都是资产，只是接手的人要负责未来对保护的理赔，以及早期销售出去保单的一个比较高的利率的准备金来去支付这些保护他们要的保险利益。而一般的人寿保险它会不会赔钱赔到倒？它其实也不会，因为它后面还有再保险公司，也就是保险公司再去买一个保险。 所以基本上，你买的是人寿保险公司，它发生理赔的时候，基本上你的理赔金很大一部分都是在保险公司去赔付的啊，这个是一个逻辑啊，这很多朋友不知道。而我们看到最近的一个，在这两年啊，包含泰国跟台湾的保险公司啊，在这次的新冠疫情之中啊，台湾的保险公司就赔到快要倒闭，对不对？那泰国的保险公司啊，不是快要倒闭，它是直接倒闭，为什么呢？ 因为那些保险公司，它就不是所谓的人寿保险公司，而是产物保险公司推出的保单。而产物保险，它并不在这些世界五大再保险公司里面可以承保的范围。财险公司他们收的保费跟理赔出去的的一个理赔，都是财险公司自负盈亏。所以说，你发生那些很呃什么事情的时候，他们财险公司的调查会比较详尽一点，因为他们是拿自己钱出来赔。 也就是说，财险公司推出的任何保险都是保险公司跟客户的对赌，讲的简单一点就是这样。为什么对赌？因为一年一约，赌赢了，这个你所有的保费是财险公司全赚；你赌输了，他就大赔钱。但是话虽如此啊，财险公司也是被政府监管的，哦，这这这这它是给监管的，所以说只是赔到不堪负荷的时候啊，它还是有倒闭的机会。 但是它是属于一年一约，不是像我们人寿保险一开是二三十年的长约，所以说基本上其实它它倒了，它对保护的影响也是很小啊，这是额外给大家说的。我们还是了解一下金融体系的变化。而我们刚刚看到，经历这些银行的风暴之后啊，目前世界银行的体系啊也会整理一下这个银行的资本市足率啊，就是说你不能只用这么少的钱四两拨千斤。你看 s v b 他买东西是好的债券啊，美国公债，但是呢，因为他他把太多的钱去压在美国公债上面。 所以是说，如果今天我今天把这个钱，把这个债券急着卖掉，别人就给你砍价，砍价之后你赔掉的钱，哦，那等于是你自己的本都被赔掉了。 像这次好像 S V 赔了十八亿吧，卖一笔就赔十八亿。问题是你这十八亿是等于是你自己的资本都赔光了。那接下来你是赔到保护的钱，那你把保护钱赔光，你自己的成本也赔光，大家会不会担心你流动性的问题，或是你的偿付能力？所以大家开始把钱领出去，那一定是不够的。所以说，美国政府或是其他他要安排，比如说那个摩根大通，他给注资进去。为什么？因为 S V B 把自己的成本赔掉了。这个懂老师的意思吗？ 所以说，他现在在考虑是不是要把资本充足率提高一点哦，才不会是说又产生一些流动性的危机。但是问题就是，这些都是后话了。现在的烂摊子能不能收完了，还是我们现在必须要关注的。而刚我们一直讲到的欧洲这个问题啊，就是我们刚刚所说的，会影响到美国金融业的危机，因为他们彼此之间的股权跟债权都是联动的幅度是比较高的，毕竟是欧美一体化。 所以，当美国跟欧洲的债信出现问题的时候，这些在欧美地区大量的金钱，它就会另外找出路。在这种情况之下，美国存户的钱啊，他们就从中小银行往美国的大型银行去集中，因为美国的大型银行啊，两千五百亿美元以上的资本的银行，它会受到美国政府比较严厉的监管，所以说他们会要他们比较不会有问题。 而这些就会引发了其他地区性的中小型的银行啊，比如说地方的农，就像台湾农会啊之类的，好不好？好，就会像 S V B 啊，像西部银行或是第一共和银行这种中小型的银行，好，他们的从钱呢就被存户开始转账转到大银行里面去，所以这些中小银行的头寸就被这个存户给嘎空，然后你就可能产生流动性的危机。为什么？我们还是一句话。 银行它是把你存户的钱拿去贷给其他的人，但是它又必须保证你要领钱的时候你可以领得到。那我已经把你的钱借给了别人，那你要跟我讲说你要把我的本拿走，那一个两个可以，比如说我一千个客户哦，你你我今天把这钱借给别人之后，然后其中三百个客户说我要把我钱全部领出来啊，可以没问题，因为我还有七百个存户，但是。 s v B 出这个问题之后，或是第一共和传出这些危机的时候，那大家就不是一千个客户里面就不是三百个人想要提钱了，你可能九百个人都想提款。那么在这个状况之下，它一定会产生流动性问题。所以说为什么他们会不断的去注资进去？原因是在这里，因为它本身的钱不多，它的成本不多，而他可能把他的钱都已经贷款出去给其他人去赚钱了。好，所以这个就会产生这个带来危机。 所以说，除了这两家银行之外，后面还有一百多家银行都有这样的危机，但是会不会真的暴雷，这个不一定啊，只要看美国政府怎么样变钱出来，然后来稳定这个民心。所以说，但是这同样的问题，我们也是必须要观察到。而地区性银行的问题啊，它就引发连锁的存户信心危机的问题。那这个东西，哪怕第三间又出现，第四间又出现，第五间又出现，而耶伦他又表示他没有办法，每一间银行都保证你。 那个超出二十五万美元以上，然后国家会保证你一定拿到存款。那么这些客户是不是对银行的信心就越来越低？那你把钱领出来，那干脆我我们不去大银行，反正我住地方比较偏僻，我除了地区银行之外，我也没大银行去。那我是不是就干脆放在家里面呢？那我就不放银行的状况就越来越多了。为什么放家里不会不见啊？可能被小朋友偷走，或自己突然花掉，都是被老婆没收。但是呢，放在银行是直接给你消失掉，因为领不到就是领不到。 而如果钱不放在银行，那就发生了刚才我们讲到的事情。银行会没有头寸之外，更重要是它其他的衍生性的金融服务，比如说它的基金、股票，这些都需要银行来配合资金调控。比如说你买股票，一定需要银行，对不对？那你把钱领出来，那等于说我们钱不在银行，我也没办法买股票，我也没办法去买基金了。那是不是这些这些的东西就产生了金融市场整体性的流动性的问题，就有可能会出现？ 因为大家不玩股票，不买基金，那那那你有什么钱可以赚了，对不对？所以说，那就真的就是出现了比较大的问题了。而当银行的资本流动性不够的时候，那也就代表了它没有足够的钱去放贷款，是不是连锁的东西？因为你把钱拿走了，你要不玩股票，不买基金，那这银行都没有钱赚，那我怎么会有钱去借给需要钱的人呢？那么需要资金周转的企业就可能面临着资金的断裂，面临着倒闭。 那么衍生出去了，整个金融业就容易出现了整体性或是大规模性的一个流流动性的问题。而当钱没有在市场流动，就如同海水退潮一样，很多人是靠杠杆过生活，杠杆来去这边补西，那边补东的，那那些人就容易把这样赔到裤子都都都都没有了，你也没办法，也没办法去去去周转了，这今天就很多会断裂了，所以各种的问题会随之的出现。 而这些还是只有在欧美内部的信心问题啊。到这里，我们刚才讲到，听起来好像严重，但是实际上也就还好。问题比较严重的是，这些巨额动动辄几亿元以上，甚至几十亿美元的存款大户，它里面许多人是不可能把他的钱去放在美国的大银行。如果假设不放欧洲，他也不会放到美国的大银行里面。为什么？那跟送上门的烧肉一样。 一不小心就会血本无归，为什么？因为这么多钱的人，他的身份就不是一般人。那么有没有可能，他就因为美国随时因为任何的理由，像吃掉阿富汗的外汇存款一样，以及俄罗斯的海外资产类似的情况，给你按一个罪名，你的全部资产就化为乌有了呢？这有没有可能？所以，我们先要关注到的是长期在欧美存放的这些特殊的资金啊，这个你只要。 你只要做的事情越见不得光，你的钱就会越多哦。所以说发财的方法不用问老师，在刑法里面就写清楚了，对不对？那么这么多钱，这些特殊的资金就会大量的流出欧美地区，然后用极快的速度流向了流向了亚洲的金融中心里面。这里面还是两个地方，新加坡跟香港，那这根本就不用去想的这些事情。因为什么？因为这两个地方是最稳定的。而中东的资金，它可不可以放新加坡？可以。它可不可以放香港？也可以。 但是呢，这是中东的富豪可以这么干，但是有些人不行，比如说中国的贪官污吏，好不容易把钱搬到美国去了，搬到欧洲去了，搬到瑞士去了，那你今天出现这个问题，你只能赶快跑啊！那跑哪里去呢？你不可能放香港，你不是羊入虎口吗？对不对？你就只能跑到新加坡去放。那为什么不放美国呢？啊，你既然是贪官污吏，你最喜欢美国，对不对？哎，不行，为什么？郭文贵，我们上个礼拜讲到了。 郭文贵的下场就足够让这些贪官污吏倒抽一口气，因为郭文贵啊，其实我们真的可以说他是反中抗中的头号华裔大将，他是有一定的影响力的反华神功的加持。但是美国政府说要抄你家，那他就一次把你抄的干干净净啊，几亿美元的资产瞬间也就变成了不法所得。那么其他人呢？难道只有只有郭文贵的钱不干净吗？ 对不对？其他人真的是你会这么大量的钱从中国汇出去，你的钱真的都干净吗？啊，这个东西大家都知道，不可能太干净嘛，对不对？就像孟晚舟，哎，他只是跟伊朗做个生意，他就被抓起来三年，是不是？所以说啊，其他人有没有可能有一天也被安一个罪名啊，派个多隆去给你抄家呢？是不是？罪名这个东西啊，随便都可以有啊。比如说呢，举个例来说，你看你这个华人，对不对？ 你钱放在美国，这些钱的来源是你参与新疆切高档的不法活动，哎，你百口莫辩，是不是？就有新疆啊，又什么党，对不对？百口莫辩了。所以很多明里暗里的大量资本啊，都一直不断的开始离开了欧美，停泊在亚洲啊，这个东西啊，我们就要持续观察的。而且的东西啊，不只是我们刚才讲到这个地方，还有另外两个部分我们需要注意的。那么第一个部分就是这些大量的资本啊，会保持美元的资产，还是是说它在？ 撤离的过程之中，会从美元换成其他的货币呢？为什么换成其他货币？哦，当然是因为换成其他的货币，那就不透过美元的清算机制，那理论上就不会被美国所知晓跟掌握。那他要藏的这笔钱，就会藏得更加的完善。那美元未来就有可能被大量的售出，啊，我不能说抛售，就是换汇换出去。那当， 大资本的人不持有美元的时候，这对于美元的霸权会有一定程度的影响，不是很大的影响，但是它是会有影响的。而第二个就是什么呢？啊，这个问题就比较大了。第二个就是美国今年无论如何啊，它一定会通过提高举债上限。不要看现在这个问题吵得很凶，它是一定会通过，因为它不能不通过，它没有的选择。 那所以这也就是说要发行新的美债了，因为我可以借更多钱啦。你们都说可以借钱，对不对？好，联储会关门放狗，开始借钱，是不是？那你要借钱，那但是像这种诸如 SVB 这种中小型银行的头寸已经大量的被抽走，所以说地方性的中小银行就没有足够的银两去购买更多的美债，那么购买美债的责任就变成了是说吸取到更多存款的大型银行的义务。 因为有什么？因为你很有钱呢，对不对？很有钱状况之下呢，那大型银行如果也大量持有美债，来去帮美国政府分担一下，因为国有难就是家有难，家有难就是大家都有难，所以说我们一定要支持美国政府，应该的啊，这个没有什么不对。所以说自己的国家企业当然支持自己的国家的政府，说买美债，大型的金融单位一定要想办法去补这个洞。但是这些债买了，有没有可能若干年之后美债又出现这些问题？ 那么未来出问题的时候，已经一可以确定，它一定会比现在的问题还要严重的许多。为什么呢？因为提高举债上限了嘛，而且不止提高一次，可能两三次一直举债提高上限下去，那美国的政府欠的钱就会更多了。那么这个时候，大型的银行他们手中就会变成满满的都是美债，就变成逃跑的太阳，随时都可能全部可以炸完的时候了。 那么这个时候，连带的金融的危机绝对是可以超越美国任何一次的金融危机的结果。那么这些大型银行又得面临了超级雷曼兄弟的问题。但是那个时候，资本很多都跑到亚洲了，那就变成了一个状况，就是美国已经无法再跟次贷风暴一样，或是这次的新冠疫情一样，顺利的收割亚洲的韭菜。 而欧洲本身要再收割它，它已经很难了，因为它一直不断的连续三年被收割两三次，哦，那个韭菜还没长高，你都可以把它变成变成根都给刨掉了。所以说，美国的处境啊，那就未来它发展已经不是我们现在可以说它是可以平安度过，或是说慢慢回稳的处境，因为它真的就很像大清朝。 你已经江河日下了，你还在闭关锁国，你还不再赶快去广开的港口，再接受大家来贸易，而是你到处不断去制裁别人。这个历史上做过这些闭关锁国的错事，就连美国的总统胡佛那个时代的经济大恐慌都在做一模一样的事情，而做一样的事情，你不会要有另外一种结果。所以说，美国的未来真的是非常令人。 担心的，但是不要把老师打成以美论啊，这个老师是就事论事了，好不好？以美论这个事情别按老师头上了，好吗？然后你就随便讲讲，快十点，糟糕，十五分钟后面的讲不完，挫赛呀， <laughs> 糟糕啦，糟糕啦，讲不完啦，肯定讲不完啦，完蛋啦！k GPT 以后取代人机交互，都不需要再触屏幕了，当然是这样的，哦，那是那是会变这样的。 泡沫一短期过去了，长期一定完蛋的啊，一定是完蛋的，好吗？那感谢您关赞助啊，谢谢谢谢。今年经济大萧条吗？今年不大会，好不大会。童话七彩泡泡瑞士这样破碎，它大概是破了，那没办法。二零二七某大学宿舍什么碟仙预言？二零二七为什么？我们今天尽量讲到，好不好？因为我觉得今天应该讲不到唉，真的是，我也不知道为什么，好吧？好，感谢 Jeff，感谢 Jeff 的赞助哈，感谢秋夏秋夏的赞助哈，感谢大家的赞助哈。最近老师的经济状况啊，花了太多钱。 感谢大家赞助。始终明白老师对核战发射时间预测：二零六零年以后，好吧，二零六零年以后，啊，二零六零年以后的事情，好吗？二零二零六零到二零八年差不多吧，我觉得应该差不多吧。二零六零，二零六零吧，我记得我崔贝图讲二零六零的，好吧？哦，感谢对面旺赞助哈，谢谢谢谢。Try again, why I want to d t r y again，好吧，好，我们继续努力努力，好，我们赶快讲完哦。哇，真现在讲到一半呢，我怎么后面讲得完呢？讲不完，我现在才讲到一半呢。 这才一半而已，我怎么办？然后我真是真的是假大的哇！哦，那所以说我们接下来啊，我们要看到另外一个层面，那就是中俄会谈之后，我们看到了世界局势的变化。而看这些问题啊，我们却可以从另外一个层面来看，那就是沙地要跟叙利亚要进行可能恢复建交跟和谈的状况。那么从这个层面来看呢，并不是像我们之前所看到的伊朗跟沙特之间恢复建交这么简单了。为什么老师这么说呢？因为这里面就表示阿拉伯世界的这些酋长。 已经准备要恢复过往的中东世界的荣耀，要重建一个强大的伊斯兰世界，用来抵抗西方世界的压迫。所以这个时候，相对于教派的争议，比如逊尼派跟什叶派，那这些就是小争议。整个区域的重新振作，那才是真正的大义。而在这个时候啊，美国又以美军受到袭击，又进行了对叙利亚的空袭。 而在这个时候啊，各本各位基本上已经都应该不大清楚了，欧美的联军到底为什么一定要在叙利亚这一块土地上面狂轰猛炸，制造百万难民，甚至那个安吉丽娜·琼尼都说，虽然他们一无所有，但他们有了自由，有什么自由？饿死跟冻死的自由，对不对？所以叙利亚这块土地已经让血跟泪成为这个土地上的标配。而简单的说， 这块土地的战争，其实也是世界的列强，包含俄罗斯，相互进行的势力斗争。大家都在下一盘大棋，只是这个棋盘在叙利亚这块土地上而已。而这个战场啊，当然，同样的，也是一个实验军火最好的战场。究竟为什么打，到现在已经不重要。我们新闻从来不讲为什么打，因为不重要，打就对了，是不是？ 那而且要把武器能够实验实战哦，那才是最重要的事情。但是就历史上而言呢，叙利亚它是一个很特殊的地方，它原本是信奉基督教一千多年的国家，到七月六六三年之后才是改信奉为伊斯兰教。所以阿拉伯世界在伊朗之后要整合叙利亚，就变成伊斯兰世界他们重新振兴的一个很重要的一个脚步。 而当美国炸完叙利亚之后，跟阿拉伯建交的伊朗啊，也不会默不作声。包含亲伊朗的武装卫队攻击美军之后啊，也被美国精准的轰炸的一个结果。因为现在伊斯兰世界是要振兴的时间，那么你打叙利亚哦，或是你打我的小弟，那么伊朗就要发个声明。伊朗呢，他据说他在这两周时间左右，他就可以合成他的核弹，也就核子武器。 而美国也很快回应：“哎，我并没有打算跟伊朗进行进一步的冲突发生。”而从这里我们就可以看到，美国也很快的失去对伊斯兰世界的压制上的优势，又必须把手慢慢的抽回，因为一旦伊斯兰世界无论是哪一个国家拥有了核弹，那么后面的战争就是生死之战了。当然，有人会说，武装组织你去攻击美军，那美军打回去，你不是很正常吗？ 当然是正常的，对不对？你美军在那边，然后就被你炸了。那身为美国政府，他为什么不用替他的士兵报仇呢？当然是要了，这绝对是正常的事情。老师没有说美军还手是不对，但是如果这个地方是正常的，我们又回到一开始所讲的，美军常年在别人土地上面轰炸、屠杀别人的父老百姓、子女，请问这个正不正常呢？ 但是问题是啊，美国真的会放任这个伊斯兰世界从伊朗就开始拥有核弹吗？这个伊朗的发言啊，会不会让美国哈为了警惕说，哎，在伊斯兰世界要有核弹，这个对他们讲威胁很大，因为这个仇恨太深了。而他会不会做出了一些很奇怪的事情，借此掀起更多的战争？这个真的是很难说了。卧榻之半岂容他人酣睡，就是无论任何任何国家都会做的事情。 而这跟中俄会谈有什么关系呢？这里面我们不能说完全没有关系。为什么呢？因为中俄这次谈的进度啊，可以说是比较理想的。而这个理想啊，就会让中东势力来确定中俄联手可以说是天下无敌。那么也可以说，世界将因为中俄的合作，将逐渐变得不是美国的单极世界，而是习近平所说的多元且多极势力的分布。 讲到这里啊，老师还是要说哦，比如说刚才朋友有谈到的啊，老师说麦克风离近一点啊，因为时间晚了，老师要收音好一点，不要讲太大声。好，所以说刚才朋友来去说啊，老师你这个时间是不是有点跳来跳去？二零六零、二零八零哦，这个历史上的进展，它的单位至少是以十年做一个基础单位，就是推背图或是任何的谶言也都是一样。 它的范围都至少要以十年来看，这个比较正常的，因为十年对于世界而言呢，差不多等于我们人类过了一天，而国家的经营啊，与世界的变化也如是这个时间的阶段来去进行的。例如什么呢？例如我们中华民国的前总统李蒋经国，他的执政团队包括孙运璇、李国鼎这些的，他们执政时候的规划，就不是以这个蒋经国总统他的任期为主。 而是他们要去做的事情，包含研发的台积电、扶持台积电这件事情，都是以十年、二十年的眼光去进行的。而即使是中国啊，我们看到，如果是邓小平，或者是毛泽东，或者其他的一些这些一把手，他们对于中国经济的破化跟建设，这也是同样的眼光去看，他们不会以自己的任期为主，而是以这个国家长期的发展，一看就要二三十年以上的状况，我们去做建设。 所以说，他们大体上不会以自己的任期作为核心，而是以国家的核心利益的长远发展为主。但是时代走到现在啊，民选国家的政治啊，这些后生晚辈啊，都是只想看到我四五年就想看到的成效，那么做出来的规划就变成这个规划肯定都是鼠目寸光的规划，都是经不起时间考验的建设。这无论是欧洲或是亚洲都是一样的。 那这代表中国的社会主义是不是比较好的吗？哎，请不要这里给老师贴标签，好不好？标签太多，老师很难撕。老师就自己的专业啊，以目前老师有限的智慧来看呢，未来最好的社会制度就是没有人治的制度，国家将极大的部分交给 AI 人工智能来管理。 人类的一样会有议会，而这个议会的功用，而不是为了决议，而是提出看法跟建议。然后，但是实际执行政策的单位还是以 AI 人工智能为主。未来的世界，人工智能会把人类当成宠物在豢养，给你好吃，给你好喝，每天照顾你，开开心心。而直到有一天，人类穷极无聊，会亲手毁掉这个照顾自己的 AI，世界就会再次面临了毁灭。而这个阶段，老师什么时候讲过？ 老师在二零一九年的七月八日所推出的第四十四项推背图解析里面就已经详述了。当时老师推出了这一部的推背图解析，很多朋友都觉得老师你在幻想，你这想的根本就是电影的情节。但是时间走到了二零二二年跟二零二三年，包含了 AI 人工绘图跟 ChatGPT 的产生。请问各位，老师当时推出来这个结论到底是幻想、狂想还是怎么想的呢？ 不用猜，好不好？老师把答案告诉各位。老师也没有什么好想的，老师就是一个个性别扭、心胸狭窄、有仇必报的凡人。老师看到什么就会说什么，咨询也是一样，说你好就是好，不要说谢我，谢我没有用， <coughs> 因为那是你好，不是我好。而说你不好，你可以不喜欢，或者是去去去否定他，没有问题。但是我必须要讲，至于我给你的建议跟答案啊，接不接受那是你的事情，那说出来就是我的决定。 结束咨询，挂上电话啊！你自己去对你人生负责。大老师收钱办事，办完事我们各自提裤子就走人了。这是老师的坏脾气，这辈子也不会去改。而呃，讲到这里，一定有人问：推背图什么时候更新呢？啊，看过我们最后一集推背图更新的朋友，应该就会知道答案了。如果还不知道，再去看一下。 <laughs> 我再等一下，好吗？好，那这个我们继续下去哈，因为这时间真的是来不及哈。这个至少我讲到讲到至少讲到三分之二吧，好吧？ 接下来我们讲完三分之二，我们就休息了，好吧？其他东西我们下次再讲。而回到主题啊，在这个阶段上面，我们也必须知道，中俄会谈之后，我们也看到俄罗斯在习近平离开俄罗斯土地之后，普京就大继续加大力度了去轰炸乌克兰。那你今天你你习近平去谈和谈的，然后谈和谈的建议的，结果你前脚刚走，后面他就射导弹，你是不是直接普京甩了习近平几个耳瓜子呢？ 哦，还是说俄罗斯根本就不打算和平，反而要加大力度，尽快击击溃了乌克兰呢？从这个部分呢，我们就可以用另外一个角度来看这件事情。怎么说呢？我们之前就谈过，俄罗斯打的不是乌克兰，而是整个北约。既然他要打整个北约，就得打击他们的战斗意愿。什么是打击他们战斗意愿呢？就是要就是要让这个，就比如说怎么样呢？啊，就像美国的百姓吧，好不好？ 现在美国的百姓此时此刻，大家应该要团结一心的，把自己身上所有的钱都存进 SVB 系股银行，或是全部存进了第一共和银行。然后呢，也要让欧洲的百姓哦，大家完全的同仇敌忾的，或是万众一心的，把自己所有身上的欧元去存到瑞士银行，或是或是德国的百姓存到德意志银行一样。哦，我们可以这么想，这么呼吁，但是我们自己实在做不到，因为。 不容易，不容易，不不容不安全嘛，我很难说服我自己。而俄罗斯的攻击啊，我们从这里要看到一个重要的关键。那这这个是要从哪里发动攻击，又要发动什么样的攻击呢？怎么说呢？因为俄罗斯在这场战争之中啊，并没有使用自己太多的正规军，因为正规军啊是一个国家的军事元气，它是不容易被替代的重要资源。你培养一个士兵，怎么说你得十八年吧？因为成长十八岁才能从军嘛。 对战争初期的损失啊，老师还是一样维持原本的看法，就是普京他要让那些鹰派的老将军去上场，然后被打挂之后，后面的军队就是比较听话好用的军队。各位还记得吗？战争初期的俄罗斯军队啊，还有将军哦，而俄罗斯的将军哦，敢在乌克兰的领土上面，在乌克兰的境内。 拿出他的一个行动电话，然后直接打电话给他的部署，说接下来往哪去？你在干什么？晚餐吃什么？对不对？直接拿电话去去各做部队的联系。那么呢，这个电话一打啊，那无论是你是发发话的，或是接话的，都一起一次就去见上帝了。因为什么？因为你的讯号来源被人家知道了嘛。而这里面的将军被打挂的，也不乏苏联时期到现在的老将军，他是德高望重，手握兵权。 也是普丁最难驾驭的鹰派，而这些将军都牺牲了之后啊，普丁就收缩军队，改以瓦瓦格纳佣兵去上战场，之后就获得很不错的战果。为什么？因为收入不一样啊！开玩笑，你正规军的薪水跟佣兵的薪水能一样吗？佣兵领那么多钱，他再来往前冲啊！正规军我领这点薪水，我干嘛往前冲啊？对不对？对，讲那个像孙悟空一样，孙悟空一个人可以打打赢天兵天将，但是呢，打到路边的野怪的时候，你打不过了。为什么？ 因为人家出来拼命的，天兵天将是干嘛？ <laughs> 是来领薪水的啊！这是这是人家的玩笑话啦，不是真的这样，好吗？所以我们这里可以看到啊，打肉搏战的大多都是瓦格纳的部队在前线冲锋陷阵，跟敌人做殊死战。但举凡是大火力覆盖轰炸的，那就不是瓦格纳的军队，而是俄罗斯的军方所发射的导弹，无论是匕首、锆石等等之类的，或是火箭弹，因为这些武器只有俄罗斯的军方才有。 而瓦格纳他只有近战的装备，那就这样可以了解到一件事情，那就是瓦格纳无论被乌克兰以及北约的的军队消灭了多少部队，你对俄罗斯都没有太大的影响。而瓦格纳的部队阵亡一批，另外一批一定要赶快的去补上，因为这些后续的部部队啊，严格上来说，并不会有太差的士气，因为他们并不是不知道为何而战的新兵，而是为钱而战的勇士。那么打起来。 对此，乌克兰不断的一个去拉夫进来，哦，是男的就抓来挨打，不是男的抓进来上战场的状况来讲，就差很多了。一个是拼了命要打赢，一个是拼了命的，我只要今天不死就好。这个能能个打起来是很大的差别的。而最重要的事情是，俄罗斯为了做出来这个围点打援的策略啊，他有没有收到确实的效果了？他也收到确实的效果，把北约的资源呐全部拖进了这个战场里面，而无法自拔。 这我们上个月一直在讲这个问题，而乌克兰不断的继续要钱要军备，也已经让欧洲的百姓在金融危机跟通膨的双杀影响之下，在说什么不断要给乌克兰继续长远的支持跟跟他们的鼓励啊，这是很难的，因为这是很现实的事情。举例来说，法国一直想在乌俄战争里面调停然后来就去确立它是一个欧盟的一个共主的地位，但是美国不同意。 还要法国继续供应军备跟金钱，德国也是一样，你不断的要去给他什么样的坦克、什么东西的。但是我们也知道，就光法国现在国内正在爆发大规模的抗议潮，因为它延后了这个退休生活。那么你要怎么跟百姓说？我们不但要延后你的退休退休日子，让你继续的干活之外， 我还要把我们的收来的税金啊，不给你们当退休金，而是把这几十亿美元就给拿去给乌克兰，让他们去冲锋陷阵，为了自由民主而战，这个能吗？这个办不到。而德国的德意志银行现在已经风声鹤唳，肖兹能够继续宣布要加大对乌克兰的援助吗？哦，或是说，哎，我们再给他一个五亿、十亿、十亿的那个欧元，让他继续打。然后呢，你们现在钱银行的钱可能不安全，这样子德国的百姓能够接受吗？ 更别说瑞士哦，我们就说英国吧。现在英国的社会经济啊，已经千疮百孔，国王都甩手甩，首相也束手无策。为什么？因为他们的通货膨胀一直维持在百分之十，百分之十啊，这已经是已经是开发中发开已开发国家里面是居高不下，百姓已经很难生活了。 中产阶级都已经没有办法去指引他们日常所需的物资的购买，这是大英帝国。老师讲的，各位听，这是大英帝国，而不是哪个地方名不见经传的小国家，而是大英帝国。那么继续熬下去啊，乌克兰即使真的能够继续歼灭瓦格纳的部队，比如说像昨天就传出了他瓦把瓦格纳的这个突击部队给全部歼灭了，那也无法真正的对俄罗斯进行什么样的伤害。 而我们更需要看到一件事情，那就是俄罗斯已经非常明确的说，你不要想去挑衅这个世界上最大拥有核武的国家。那这个意思是什么呢？俄罗斯讲话越来越直白，越来越不含蓄。他的意思就很简单，就是说我这一局我就是要赢，而且我一非赢不可。但是我们可以谈谈什么？ 我可以接受有限度的赢啊，我也不让我全赢可以，但是呢，我要有限度的赢，大家可以谈谈看嘛，对不对？就是那个猴，什么那中国猴子都说要来跟我谈了，是不是没有问题？我们可以谈，但是你不要想我会认输，我认输的时候就是大家一起去见上帝的时候。同样的，伊朗也是这个态度，而伊朗的核弹技术跟原料是从哪里来的？这其实也是非常明显的，对吧？ 而这个时候呢，中国就起到一个作用，那就是除了美国以外，大家都可以接受，哎，中国的角色进来调停，也都可以认可中国是一个最有实力的第三方国家。这个时候，中国来做公道博，来做调停，哎，那是大家可以接受的，欧洲都可以接受，因为中国再怎么样，它也是世界上第三大的永和武国家，要毁灭世界的话，中国也是可以出点力的啊，大家来互相毁灭一下吧。 所以从这一段我们可以知道，乌俄战场本身已经对绝大部分的国家都已经没有存在的必要，除了美国以外。但是美国不罢手，这个战场就很难真正的关闭。虽然美国有传出，那在乌克兰战败之后，美国会有十万的军队加入这个对俄罗斯的抗战，但是啊，这个是很难的。为什么？因为现在选举年。 你在选举年，在美国本土没有受到攻击的时候，你让美国大兵远赴重洋的跑到乌克兰战场上面吃苦受累，而且还大量阵亡在他国领土上，基本上你这个政府也不用去选了。美国国内的反战情绪还是蛮高的。而这个时候，我们就要去注意到啊，我们虽然时间到了，我们稍微提一下关于台湾的问题，好吗？我湾问题还是稍微提一下。 而我们知道一件事情，就是在在现在在美国的一个宣言里面包括他们军方哦，他们军方一直不断说，他一直强调，二零二七年的时候，中国是具有收台的能力。说现在是卖台湾很多很多的军售，跟中跟美国需要买，要提升自己很多很多的预算，是一个很重要的时间。那这个时候，我们就不用，我们可以用另外一个角度来看这件事情，什么样状况呢？到底是中国是在二零二七年？ 他就有收台的能力，还是怎么样？还是在二零二七年以前，美国没有能力去阻止中国去收台湾。各位，这是这个看起来好像差不多，但是它其实是差很多的。但过去啊，那各位应该是都蛮年长的人是比较多的。我们看到在过去的，比如说我们李登辉前总统啊，他已经去见神仙了，当神仙了。 他当时所做的“两国论”，就让这两岸呢就产生了台海危机啊。那那个时候啊，中国已经派军舰出来了，但那个时候台湾也备战，打起来谁胜谁负还不知道。但是那个时候，美国也没有什么怀疑，直接的派了航空母舰啊，直接跑过来介入了。那为什么那个时候美国可以直接派航空母舰来介入？因为他不用担心他打不赢中国，他的中美之间的武力落差那是非常非常之大的。 中国有没有能力真的是完全歼灭台湾当时的军备都很难说，更别提美国过来。美国过来，那中国的海军大概就跟大清舰队第一次进行的收台之战一样，被海霹雳师长打得你面目全非，是一样的一个结果。所以说，在那个时候，美国是要来他就来，他不用去跟你讲预测什么时间，也不用讲什么事情，反正你我就是来，哎，你现在这个事情我就是要介入，你怎么样，是不是？ 而为什么现在美国一直不断从二零三五年、二零三零年，甚至到现在二零二七年，那那就是说中国必有收台的能力。这其实是我们是应该这么看的，是现在美国没有实力去阻止中国解放军来收台，而是他必须要赶快就厚植自己的实力，无论是卖台湾武器，甚至说在美国传出来，台湾有一百万以上的男人都会使用 AK 四七，就是我们的六五 K two，就是我们的一个。 呃，我们使用的军士士兵所使用的步枪啊，现在叫 T 九一，另外一种。但是我们过去老兵，我们都都会用六五 K two 啊，就是我们的那 AK 四十七，对不对？那我们都会用，会用没错了。现在大概瞄不准， <laughs> 老师也会用，那瞄不准应该没办法了。所以在这个状况之下啊，他们一直很急的想要去做这件事情的原因，是因为现在没有这个能力去阻止解放军来去来去收台湾，所以他们很急的很急的是说，怎么样可以在台湾被收回去之前。 他们可以多多捞，不是多帮助台湾一点，不是多捞一点，这讲错了，这一天到晚讲错话，这是很奇怪的事情啊。包含了之后，台湾的台湾的现在核二厂已经停，已经开始歇业了，对不对？那台湾的政府就不需要一用七块钱的代价去购买这些绿色能源啊，那这个东西要赶快去做，为什么？因为时间不等人呐，对不对？哦，我们的电费给缴出来是四块五块，但是他用就是我们政府用七块钱去收购，请问多出来两块跟三块跑到哪里去了？ 啊，不知道，不要问，很恐怖，好吧，我们也不要去，不该知道这个问题，也不应该去讨论这个问题，因为这样子就觉得，就是我们不爱国家啊，我们要相信政府，相信党，对不对啊？任何地方都一样，是不是？所以说，我们就发现了，在二零二七年有没有能力收台这些事情是不需要去讨论的，而只是说他们一直在怀疑，是说到底在二零二七年之前，他们有没有能力去跟中国开始一决雌雄的机会？现在时间的钟摆已经开始往这个亚洲地方去走。 当美国，他刚才我们谈谈到这么多的问题下来，当美国大部分的一些原来在停泊在美国这些资金、资本，甚至黄金，都已经开始各自分家、各自搬回去时，比如说我们上周谈过，还是上周谈过的，德国、法国都把几百吨的黄金开始运回去，而中国也开始在大力的囤积黄金，而且在不断的继续抛美债。现在那个所谓的耶伦，或者是那个雷蒙多，之前姿态很高的雷蒙多，对不对？你现在想要再来，现在等下中国去拜访？ 然后这个有困难的事情，因为你的制裁不断的提升，一直想玩过去八零年代老把戏，用制裁来当做谈判的资本，这个事情已经做不到状况之下，那美国能够撑多久？这个我们现在必须要谈了解的事情是，美国能够撑多久，撑多久，然后让中国可以继续强大，让中国继续强大，对美国是绝对绝对不利的一个地步。所以说，如何让中国快速的跟俄罗斯一样？ 让他能够去消耗掉的国力，甚至让他的资金产生产生了紧张，让他的外资赶快的撤走等等之类的事情。最重要的事情就是这个就是不能让中国好过。那么让中国不好过，那当然南海了也是的，台海了也是的。而到最后，他如果再继续让这样子，中国不温不火的继续等美国你自己不战自乱的时候，那这对美国绝对是一个坏方息、坏消息跟坏方面。 为什么？因为他们要选举了，下一个总统上来到底是谁？现在说真的，没有人知道是川普老先生吗？还是我们的德高望重的拜登总统？还是有第三强呢？这个不知道。台湾未来下一个领导人是谁呢？有选举的话会是谁呢？这个也都不知道。在这很混乱的时候，唯一不混不乱的就变成就只有俄罗斯哦，还有中国大陆。而刚才讲到中东世界这些东西啊，酋长国说他们是政治。 政治跟宗教一起挂钩的状况之下，他们也很稳定。而当大家都在稳定的时候，越混乱的地方就需要把混乱去扩散。所以说，今年的征战之年，我们看起来好像事情越来越稳定，其实稳定是在四月还没有问题，在那个之后，老师可没有保证未来都是稳定的，好吗？好，后面我们就不讲了，讲下去可能到十一点了哈。我们今天还是就这样子，好， <laughs> 我尽力了，好吧？我尽力了，好吗？好，感谢哈，感谢大家哈。 常常讲，不管世界太多了。二月清明节是不是不能扫墓？我也没有啊，我总么不能扫墓？都可以了，那没有什么问题啊。不然二千两了，感谢正好，感谢正好哈。好，那感谢各位哈，我们今天的一个直播哈，真的是讲不完，我已经尽量了，我们还有三分之一没有讲到，真的这这讲完就讲到十一点，大概才讲得完，所以说我们就算了，好吧， <laughs> 我们就算了，好吗？好，那还是提醒一下哈，在中国的朋友哈，我们老师在下方里面有去做这个我们公众号。 哦，在中国的朋友想玩看看这个人工智慧的对谈，记得加一些老师的公众号。啊，在里面不要问老师你老师什么问题，因为都是 AI 在回答，ChatGPT 在回答。你要问老师问题，跟老师预约时间咨询，请用老师个人的微信，下方都有老师的联系方式，不要说找不到了。你真的有心，我们这里有缘，有缘老师就收缘。 <laughs> 那这个东西你是必须要去找的，好吗？好，感谢各位今天的收看，下周的更新老师已经做完了，我们下周见。